На мой взгляд, там встреча была куплена, и тот просто не выкладывался. Там было видно, что он боролся, и было очень много таких а, заметных факторов, как будто ему вот тяжело, и вот он играет. А Майкл тот он хорошо играет, да, он э, да, умеет это дело делать. Он приехал в Италию, да, ему проплатили это все дело. Гаспарини очень хороший спортсмен, но вот он, он, он еще не того уровня. Да, да, не того. Он еще не тот уровень. Майкла Тода, чтобы вот отсюда выдавить, да. то есть э, там да. нереально силу надо иметь. А и он при своем весе 90 килограмм. А, 90 ну, Я не поверю. Там, на мой взгляд, может я ошибаюсь, я тоже человек, как и все мы. Ну, может я ошибаюсь, но там была небольшая игра.